programme d'investissement كوين بزاف في revenu قلتها لكاع صحابي دابا غادي نبقى ندخل بزاف مع هاد ال programme ومكاع الناس اللي يديو طوع الخفيف ديالي